для некоторой категории людей вид неизвестный и странный, для другой привычный. Это свиные хвосты сосен саку, именно хвосты. Вид, естественно, слегка неоднозначный, но довольно вкусное блюдо. Делается в автоклаве, как делается, смотрим. Здесь баночка булькает, она стояла при комнатной температуре. В холодильнике продукт полностью желируется. Вы смотрите, а я продолжу. What? 응? 음?